un plan de Chris Houghton. ¡Mirade! ¡Un pájaro! Hola, pasariño. Temos un plan. Nas puntas do pé despaciño. Nas puntas dos pés despaciño. Agora parade. A unha, as dúas, tres. ¡Bye! ¡Mirad! ¡Ahí arriba! ¡Hola, pasariños! Subimos despaciño. Subimos despaciño. Ahora parade. A una, as dos, as tres. Mirade, aí abaixo. Hola, paxariños! Temos un plan. Remamos despaciño. Remamos despaciño. Agora parade. A unha As dúas. As tres. Vai! Hola, paxariño. Queres un pouco pan? Unha, dúas, tres. Mirade! A unha, as dúas, as tres... ¡Correde! Mirade, un esquío. Shh. ¡Tenemos un plan.